We adopted the person-centred practice during the launch of the pilot in 2012. So that's now part of everything we do. It's part of our PSE and it's part of the ethos within the school. Mae defnyddio trefn lle ni'n canolbwyntio ar unigolyn yn sicr wedi cael effaith gadarnhawol ar ysgolion yn Sir Gyfyrddin. I think person-centred practice is really good because it focuses everybody It focuses the group of people that you bring together that are making the changes for that child, but it also focuses the child and the family. And it gives you a clear message that children are different, they're not all the same. Be fi di ffindo o ran y cyfarfodydd PCP, mae rhieni yn llai debygol o fod yn amddiffynol oherwydd maen nhw'n teimlo fel bod nhw'n cael yr un llais ar pobl ac am, arferwyr proffesiynol. Um, a mae'r plentyn rhaid yng nghanol y peth, so mae llais nhw hefyd yn rili really uchel. The children love having one page profile. They love being part of their own reviews and they love talking about themselves. Um, the families also, everyone likes to have their voice heard and needs to feel they're central to everything that happens in their child's life. Mae'r plant o bob oedran yn hoffi datblygu profiles i hunain. Mae'r profiles yn dweud beth maen nhw'n hoffi, beth maen nhw ddim yn hoffi a sut gallwn ni fel athrawon i cynorthwyo nhw yn y dosbarth. Ac mae rieni hefyd yn rhan o'r broses yna sy'n hollol bwysig achos mae'n rhoi um, slant arall ar y profil i ni fel athrawon.